povo do mundo que loita contra o imperialismo, reivindicando a súa soberanía nacional e con todas as persoas traballadoras que por toda parte loitan pola millora das súas condicións de vida e de traballo. Mobilizámonos para conmemorar este primeiro de maio exigindo unha saída real e xusta fronte á crise, sendo moi conscientes do momento no que estamos a vivir, no contexto dunha crise económica e social sen precedentes que está deixando atrás a moita xente e empeorando a nosa condición de vida e de traballo. Unha crise que está sendo utilizada polo capital para aplicar con maior intensidade e con maior dureza as súas políticas, sacando tallada e grandes beneficios desta pandemia, o que pon en evidencia, compañeros e compañeras, os fracasos e as injusticias do sistema capitalista e a súa incapacidade para dar solucións aos problemas da humanidade. Estamos a ver como predominan os intereses económico-privados das grandes corporacións chegando a mercantilizar a vida humana en a que cada vez máis sectores das clases populares están na máis absoluta desprotección social e sanitaria. Para dar resposta a esta situación, compren políticas sanitarias públicas que non respondan a lógica neoliberal os respaldos dividentes e o aumento do lucro das grandes corporacións privadas. Senón as necesidades e urgencias que nestes momentos ten o ser humano. A saúde é un dereito universal en todo o mundo, en todo o mundo, ten que haber protección frente ao virus, polo que exigimos a liberación plena das patentes, que haxe transparencia, control, aportación de fondos públicos para os companheiros e companheiras, que a pandemia não seja usada para que os poucos sigam avançando as suas fortunas. Perseveram, perseveram com as políticas anti e antisociais. O governo espanhol do PSOE e Unidas Podemos, o autoproclamado governo mais progressista da história, mantém em vigor as reformas laborais desenhadas por governos mais reacionários da história. Curiosamente, tem. y transformar socialmente en beneficio de una gran mayoría social. Tantas veces dijeron que vamos a hacer lo que no hicieron. O que estamos a ver é que más allá de las grandes declaraciones de intenciones, la propaganda das de la Unión Europea continúan aplicándose as reformas laborales e las pensiones, a negociación colectiva, los recortes de los servicios públicos, las privatizaciones mantén as políticas ocasionaron, que siguen ocasionando grandes niveles de desigualdad social e que hoxe están a ser utilizadas para seguir recortando os nosos dereitos sociales e laborales. A media pública estamos a ver como aumenta ao tempo que novos recortes de en camino mentre aumento de desemprego, especialmente para o desemprego das mujeres. A caída dos salarios, a precariedade, a pobreza laboral, e diminuì la possibilità dell'uso del un vino quando spostato. Anche proteggere la classe trabajadora es urgente, è necessario, o che porque requiere de inmediata derogación de reformas laborales, el no puede ser utilizada, apartada, las mesas de diálogo social, la colaboración del sindicalismo partista para disfrazar a inacción do goberno e che per mezzo delle reformillas si giustifichi o amortiguen as medidas anteriores e anche sociali de sempre não chegou a falar dos capítulos trabalhadores do século XXI, sin abordar previamente todas aquellas medidas antirreglas y antisociales que nos conducieron a un mundo de la precariedad laboral. A estas alturas é injustificable que esta reforma siga en vigor e que as iniciativas políticas máis contundentes hayan tenidas para facer realidade a súa derogación. O goberno español ten que escoller último título intervencionista. O que exista para a clase trabajadora e a gran mayoría social, o que exista a, a favor dos intereses da banca e da gran patronal. As políticas do Partido Popular As políticas do goberno do seu defensor da Junta de Galicia están tamén contribuindo á destrucción dos nosos sectores produtivos básicos e industrias estratégicas, comarcas enteras, en pleno proceso de reconversión e de evolución aplican unha política suicida, agravando a crise social, industrial e demográfica, e incesante migración que vimos padecendo, aumentando o espolio dos nosos recursos estratégicos e naturais, a privatización dos servicios públicos e a mercantilización dos cuidados das persoas, sempre a favor dos fondos de investimento. A nosa comarca seguimos resistindo ao desmantelamento do noso sector industrial. Moitas foron as empresas que pecharon volevo riducir soltanto de personal. Fai falta unha política industrial que tenha en conta a nosa realidade que impulsa e desenvolva todas as potencialidades que ten a nosa comarca e que sirvan para a reactivación económica e a creación dun emprego estável e de calidade. Por, por iso, hoxe, tamén saímos a Cuba para seguir demandando un plan de industrialización, emprego e infraestructuras. Non podemos permitir que comarca vai a caminho de converterse nun deserto industrial sen que o goberno español e a Xunta de Galicia que ten plenas competencias en materia de emprego facan nada por evitarlo. A súa facilidade, a súa inacción está a poner en grave risco o noso futuro. Por isto desde aquí seguimos a reclamar como tantas outras veces fixemos o goberno español con urxencia porque non hai excusas, porque ademais é posible, habendo vontade política de facelo, a intervención pública e a ibérica de Alcoa para garantir a realidade da actividade industrial e o mantenimento dos postos de trabalho. Intervenen xa, non hai excusa. Por iso, tamén queremos amosar a nosa solidariedade cos compañeros e compañeras, Ren Sol, da Refinería da Coruña, que optan a defensar sus puestos de trabalho, exigiendo investimentos por parte da la empresa, necesitando a estafas y todo este, un ente que todo ese poder, a tener un control parte de la empresa, no me asuste, subido en Queremos también aprovechar el marco de esta plaza y que detrás de la Concejo de la Coruña para decirle al Total José Dixendo que nacera no 2017 que a Coruña non se vende que os terreos do Porto Interior os terreos portuarios ten que volver ao povo da Coruña ten que volver de novo de novo ao povo da Coruña e nesa loita tamén estamos enfrancados por eso aproveitamos este período de maio para decir que hai que ir a manifestación que a plataforma en defensa do común da que formamos parte o día 30 levará a cabo a cidade da Coruña. Compañeros e compañeras, é tempo de recuperar os direitos perdidos, é tempo unha saída galega e xusta a cual situación de crise. E só é posible, só é posible avanzar nese camiño a través da movilización, da compatibilidade, con propostas, con alternativas, fortalecendo a organización para la mayor defensa de los intereses de la masa clásica. Es confrontar de la mayor manera las agresiones de la banca y la gran patronal. Ellos saben, sabe, las trabajadoras de la limpieza de la ciudad por un gobierno digno son la patronal que hay todo. camiño dun proceso permanente de acumulación de forzas que nos leve a recuperación dos reitos roubados a casa traballadora e que nos permita avanzar tamén na recuperación do poder político que como galeros e galeras e como nación necesitamos para vivir dignamente nesta terra resolvendo os nosos problemas e poder ser donos do noso propio destino compañeros e compañeras viva a clase obrera viva! viva! 1 de maio viva!